sekar kang pungkasan reronce wangi kembang setaman duh sumo dewi kang sotyo rerukmi duh kita tiah puspito sari sari kawang wayang purwo kasurong manik manik netro kucut một trên reksa rasa ngreksa tresna rasa kang tansah ngambara ukara ku mecaping ladi wayangmu kang reridu ati setya ati seputeng awang tresnong laweng ledang nyurupi tumrap kepangku kapang duh kita puspito sari kita kang kegowongi pi kusumaning tias kita kang sawici rasa rasa ngreksa tresno rasa kantan sah ngambara ukara gumecaping ladi seputeng awan wayang Sampai